Pois a idea deste curta foi foi cando estábamos cursando a ESO na, Noia Sacachada Cachada eh, estábamos participando nun Erasmus que trataba o tema do medio ambiente eh, cambio climático e sobre reflexionar o mundo no que vivimos e como melhorarlo. Pero, claro, que llevo nosa pandemia, eh, bueno, a primeira parte gravámola xusto o día antes de que se decretara, <laughs> bueno, sí, que nos dixera Feijó <laughs> que xa non podíamos ir ao instituto. E, e nada, e despois, despois da pandemia o mundo ainda daba máis medo, non? <laughs> E, así que, pois, eh, creemos que eh, conseguimos rematar a curta cunha mensaxe de eso, cambiar o mundo sen medo, <laughs> así que, bueno, despois xa vedes. Eh, bueno, moitas grazas por, esta, e eh, por invitarnos a estar hoxe aquí <laughs> e tamén, sobre todo, grazas ás nosas mestras que, como dixo antes Isabel, <laughs> pois son elas as que nos poñen as as para voar e tamén para que intentemos mellorar o mundo, sen menos. <laughs>